यार कितनी औसम है ये देना ये देना no, no, no, no. Hello! <laughs> no, no, no, no. Thank <laughs> you. तेरी झलक शर्फी शिवली नैना मदकबर तेरी बहन की लग क्यों नो नो नो नो मेरे नाल छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की <laughs> السلام عليكم يا أهل الكبور وعليكم السلام عبد الشكور